Oh! servirá de nada. Ding ábreme la puerta. Lo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde. Vivo en la ventana, te con mi mirada, ojos aterrados